Ulini. Ulini. juga gin. Ya mau tengok gapo benda lah juga bijuk lah sana sangat. Sakit hatinya aku soge. Benar lah juga aku nak panah Adon, anak panah kenewa saudara ko pemot lapan dah. Anak panah gusu anak panah berasa. Kalau gini aku kepala ke dia aku itulah juga makan yang kepala kerja dia. Bila anak panah kenewa saudara ko, baiklah juga aku tak lagi. Thank you. ganggu Bisa suati panuh maraja seramu Kalau begini jadi Matilah juga aku tahu ni boleh ni Aduh sakit jadi aku Aduh Merasa berat lah biasa ni Berat aku hanya ni Bunyi beradu kuat ni Ah, ni uh, ni dia dia. Tulah main anak panang kena buat saudara kau pun tiga lah pedoh gak. Tak kena tak apa kena gak boleh humul lipuh lah. Memang. Dah lah pada buat demo lah. Mari kau ni lah sama benda ni mati dah. Tak boleh pokok kayu lagi. Oh gak eh. Apa ni? Apa mana mati dah. Main anak panang pusing nak pernah berasa. Hari ni kita mestilah juga rakyat kepada ketua kita bekerja sama dia nak cari pelanduk kita terus cek. ikut mana-mana pun kita tahu dia hmm tak ada apa-apa lah moga rima pun tak ada dah lalu cik nampak pada nahi rumah dia semangat ketua dah kita masuk dalam hotel lagi ni Yang minta lah jangan berjumpa benda begini guna kita pengasuh hari ni sudah lucu napah dah pada dalam rumah yang semangat akan terbang. Saikolah juga binatang. Mau gimana guru terganggu? Waktu kita ni naik kuda ni nak kelakuan atau lah, aku? Marilah juga pengasuh hari ni. Kita tunggu dulu nak cari pelanduk ke? Selagi tak dapat pelanduk mesti kita tak boleh balik. Geraklah. Kamu jumpa pula ibu pelanduk lagu tak lah. Kesok ke dari situ Timur Bagi kata mah kajus kamu dengan pengasuh saya wayo Sama. Apabila dia turun rumah, carilah juga seekor pelanda putih-putih sulu. Baru saja selepas dia membunuh akatan bapa harimau kura-kura terganggu. Tiba-tiba Mahraja Serama pucat dengan tubuh layu dengan badan. Tak ada kulit berceralah juga akatulan seketik siri sepiji dengan suara yari menjadi kepara. Seramu auh dago lapa batu lah juga hari ini di dalam ikayak berkata. Ki kalau tak dapat lah juga minum ais titik lah juga sama selok pesa tak sedar kai baju hujan ha, kau hujan panas panas se. Maka sama nak pergilah juga tempat pengasuh abai ko sinasai. Oh, pengasuh saya, tuanku. Pengasuh abai ko sinawoyo, tuanku. Abai sama, okey. Mak okey semacam lah dia. Mandi tak suka main rabuk. Oh, dia lah. Hari inilah juga pengasuh saya waya sama. Ambo hari ni pengasuh dagonyo. Ai. Eh, beratlah tu lah kecil-kecil sangat. Dari hutan ni nak cari air tu hano tu aku. Kalau demand dah boleh pergi juga cari tempat kedak ala soling. Ah, ingat weh. Temua air dalam hutan yang tak bukan air seronti. Oh tidak, air seronti air pun lama mak. Ah. Pengasuh tiga orang. Saik waya sama lah juga hari ni. Tak ada dah kot jalan layak mana nak perita. Gila cari air untuk ambo. Nak cari mana tu aku? Di hujung sana pengasuh. Ada seputih kole, kole apa? Tak silap pada kediaman masa lutak kalau mula. Di situ situlah tempat kolam kolik Pergi Pergilah juga cari ayah besain yang sama. Dagonyo ambo hari ni. Mari bagi pemak cari. Luahlah kawasan kita nak adik. Hmm, luah terluah pun kayu saja ni. Kau tengok kendala lah seperti kamu. Tersibah tak ada sini, Wajah? Tersibah di mana? Dalam hutan que no era ni dia kole ni air gini ni ha patu nami wana bi ni. Ambil warna kita timbal lah. tak ajak ni tadi kak nak ambil Ngas turuan Luar sama Luar ku Luar munggu sama Duduk dalam hotel pagi lepas basuh tak kali rambut ni Tengok Tengok air dari bomok Tulunglah juga di amal ini tak mana Hari ni ada tiga orang ah, Berat dia Berat mana mu ni Sabar orang tu kata ada hatu air pun Hatu ni dia Ah, sudah kerja lah Sudah kerja lah Tak payah jerit nangis lah Tiga orang, tiga orang Sudah kerja lah Kau dia mah Oh besar ya, ya. Nampak bunyi suara aku Oh besarlah gigi dah besar kubah tubuh dah besar kajuh. Tolong gigi lah. Aku nampak mak. Aku nampak lah. Kat mana? Misalnya kalau nampak. Ha? Tu dia misalnya. Nyebut eh mak kena dengar. Tak boleh jangan menerai. Kita kan mak kos ngoti kena misalnya. Lu dia kita dengar kapur dia air gapur di tempat kolam-kolam pulang narok. Siapa dia mau ni? Kululah juga di ambo ini. Budia. lah juga asal silap tak kalau mula. Ha. Jangan digalak sangat dengan dia banyak. Mau tak kalau mula mana? lah juga. Mana siap biasa. Ayolah juga setelah ambo jadi bunga. Kalau nak ambil ambar nak isteri nak buat bini. Ambil lah juga ambo dalam bunga ni. Jadi bunga tujuh kelopak dalam kolam ni. Dia kata nama saya mendengar tadi suara. Dia kata amolah hatu pok dia kata. Muda ada orang jamu retino dia kata. Tak ada orang jamu kena makan paloh rogo-rogo. Haklah. Udah kita. Wah, gaduh jeri. Dengar semula, saya. Dengar semula. Hanya lodoh suara hatu. Hatu kau. Hei, kalau sebenarnya hatu, mu keluar temu, dia kaya mengenai hatu kapa dia nyatalah juga hari ni Amorah juga bukiatu eh Amorah tuan petri mayu maura Anak ayah ratu puyo perangi Ayolah orang tua setuk amu jadi bunga Ya kata lagu mana nak ni Dia kata amorah tu tak ada ibu bapa dia kata Mula ada orang jamu dia kata Lah ni tak ada amorah jamu Amor nak makan paloh sodok-sodok Nah sudah kerja lah Oh dia paloh sodok pun kita ni Awak ya lah Aku buka pala sotok cuma lari pada orang lain. Mulut berada sikit. Pening aku nak tengok. Batu pun nama. Eh, pandai nak pakai orang. Atu pun nama. Mu, tu baik bagi. Atu ketok, atu tembak, atu kubur haya, atu jamatan, atu kalbok, atu gokah, atu lawak, atu kuala, atu tembak. Amba. Ha? Okey, bukan atu eh. Mu baik buat apa? Amba lah juga. Tuhan Petri Maya Maura, anak ayahlah juga Ratu Puyo Perangi. boleh dia kata apa ya? Dia kata akulah aku tu mulus terus sedada dia kata. Dan dia kata aku nak makan pala orang nak terhenti. Tak kisah lah. <laughs> Lagi eh, lagi eh, lagi eh. Kau dulu? Ya lah ratu lah. Oh manja weh jelai lidok eh. <laughs> Aduh. Melapok mak lidah dia mak. Napok. Dah ke mana teko dia jelek? Mula-mula dia jelek. Jela, Jelak. Apa nama mak? Lidah. Menapa? Kalau napok. Ha? Tu dia. Weh, berat kali ni. Kini kita kena kelih raya kepada ketua ikut kita mahu kerja seramu. Sebab kolej ni ada dah kolej. Air banyak tapi nak turut tak boleh. Bunya atu ada. Kita pergi raya asal dulu.